ये तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का सलेबस हम आपको दिखाएंगे कि बी प्रथम प्रश्न पत्र में क्या सलेबस है बी तृतीय वर्ष का इकाई प्रथम इकाई द्वितीय इकाई तृतीय इकाई चतुर्थ इकाई पंचम इकाई प्रथम है प्रेरणा मूलक हिंदी अर्थ एवं स्वरूप दूसरा में है कामार कामकाजी हिंदी से तत्पर एवं विधि रूप तीसरा है कंप्यूटर परिचय एवं रूपरेखा ये वर्ड प्रोसेसिंग एवं एम एस वर्ड डाटाट्रोज हेसेसिंग यूनिक्रोड हिंदी आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स इकाई द्वितीय में प्रचार प्रचार कार्यालय एवं पत्र व्यावसायिक पत्र इधर हम्म, प्रारूपण टिप्पणी संक्षेपण पलवन इकाई तीन में अनुवाद स्वरूप की एवं प्रक्रिया एक कर वैज्ञानिक तकनीकी वाणिज्य विविध वेटिंग एवं आंसू अनुवाद सत्मा में परिभाषिक शब्दावली ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में परिभाषा परिभाषिक शब्दावली इकाई के तोठ में है तो पत्रकारिता का स्वरूप और वह परिदृश्य समाचार लेखन की करण एवं पृष्ठ विन्यास संपादन कला प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये हम ग्यारहवा होगा पृष्ठ सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण पटकथ लेखन फीचर लेखन इकाई पंचम प्रमुख संचार माध्यम press radio TV film video तथा इंटरनेट चौदह में संचार माध्यमों की लेखन विधि और ये पंद्रह में होगा ईमेल दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें